السوري رمز الوحدة الوطنية Солдаты, находящиеся в первых этажах зачищаемого здания, сообщают о сильном сопротивлении со стороны боевиков. Необходимо поддержать их бронетехникой и обеспечить эвакуацию раненого бойца. Артиллерия боевиков продолжает работать по нам. Вот рядом с нами бьет мина. Сейчас возникла угроза организованной засады на бронетехнику. Ведь неизвестно, есть ли еще выходы из-под земли у боевиков. Боевики же знают о наличии раненого бойца в передовом отряде и знают, что армейские подразделения попытаются вывести пострадавшего солдата. Поэтому спасательная операция должна быть тщательно спланирована, чтобы не потерять других солдат. При внешне сильных разрушениях здания обеспечивают хорошую возможность держать оборону боевикам. Их позиции скрыты и хорошо укреплены. Только прямое попадание танка может сделать позицию непригодной. За каждой вот такой дырой в стене может скрываться позиция стрелка. Или это может быть ложная или временная позиция для отвлечения внимания. По запросу огневой поддержки танкисты ударили по зданиям впереди улицы. Чтобы не мешать офицерам и солдатам, я обязан быстро уступать им амбразуры при необходимости. Танк, пройдя вперед по улице, бьет по зданиям дальше за перекрестком. Отход танка под пулеметные очереди. Огонь! Положи второй снаряд туда же. Огонь! Сейчас танки и БМП обстреливают позиции боевиков, не сближаясь с противником. БМП-2 обрабатывает позиции террористов слева. Орудия БМП не хватает, чтобы разбить обнаруженную позицию на левом фланге. Для этого должен вступить в бой танк. Артиллерия боевиков продолжает работать по нам. Вот рядом с нами бьет мина. что стало для нас неожиданностью. Следом прилетает вторая – Это 120-миллиметровые снаряды. Также по позициям сирийской армии наносится удар самодельной пушкой, бьющей 300-килограммовыми снарядами. Приготовились, ребята. Все, начинаем. Всем быть наготове. Офицер передает оператору БМП. До вот этого дома и правее, все враги. Враги там везде, бей по ним. Наших нет. Сейчас танк подойдет, наш один. Прикрывайте его. Боевиков там много. Танк один пойдет сейчас. Танк пошел, ребята, давайте все за работу. Танк идет. Быстрее, быстрее, огонь. Давай огонь. Налево, быстрее. Быстрее налево. Танк идет на левый фланг атаки, чтобы ударить по высотным домам с позициями террористов. А мне приходится сменить точку съемки. Уже после выполнения атаки танк при отходе был обстрелян из РПГ. Боевик целился в место, где находится механик-водитель. Скорее всего, ситуацию спасли остатки динамической защиты. танки и экипаж не пострадали. Осколки выстрела РПГ ударили в десятков сантиметров от нас. Один осколок ударил в стену рядом с офицером, в десятки сантиметров от него. Другие два подрезали виноградник возле меня. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. ANNA News, Дамаск, Сирия.